নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষৰলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰি দিব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলক এতিয়া